Biblical Foundations, Chapter 5, Spiritual Hunger in God's Word. Wir sind am biblischen Grundlagen, Kapitel 5, und zwar geistlicher Hunger und Gottes Wort. We are in section 4, obedience. Wir sind jetzt in der vierten Abteilung, also viertes Kapitel, vierter Abschnitt über Gehorsam. And when you talk about God's word, this is a key component. Und wenn du über Gottes Wort sprichst, ist das jetzt ein Schlüssel dazu. Obedience, it's talking about submitting and conforming in all of my actions to God's will and to his commands. Und es äh, hängt äh, und es redet jetzt davon, dass wir mit ganz mit unserem ganzen Sein uns dem Wort Gottes unterordnen und es tun. So in our last lesson we talked about having a hunger for God's word, which would drive you to read God's word. Und in der letzten, äh, im letzten Abschnitt haben wir darüber gesprochen, wie man einen Hunger für Gottes Wort bekommt. Und das treibt dich dann in das Wort Gottes. Or maybe to go to church and, and hear a teaching from God's Word. Oder in die Kirche zu gehen und dort Lehre zu hören über Gottes Wort. Or as you're watching here on YouTube, maybe you, you're watching and listening to God's Word. Oder hier im YouTube, da hast du dich entschieden, über äh, Gottes Wort zu hören. Well, what happens if we only listen to God's Word only and then don't do anything about it. Aber was kommt, wenn wir nur das Wort Gottes hören, aber nichts tun? Well, James chapter 1 verse 22 talks about that. Aber in Jakobus im äh, Kapitel 1 Vers 22 lesen wir davon. It says, "But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves." Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wenn du nur das Wort Gottes hörst, aber nicht umsetzt in deinem Leben, dann betrügst du dich selbst. I think of how many Christians are sitting in church listening to God's word, but then doing nothing about it. They're just deceiving themselves, thinking we're okay, when really they're not. Wie viele Leute sitzen jeden Sonntag in der Kirche, hören das Wort Gottes da rein, da raus, sie tun es aber nicht. Die, die betrügen sich selbst. Hearing God's word is not what's going to save you. Uh, nur das Wort Gottes zu hören wird dich noch nicht retten. It's when you believe it and then obey it. Wenn du es glaubst und du und tust. Then the change comes and you benefit. Und dann kommt die Veränderung und du wirst davon äh, äh beschenkt werden. Let's read what James continues to say in James chapter 1 verse 23 and 24. Und lasst uns noch weiterlesen im Jakobusbrief Kapitel 1 23 und 24. It says, "For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was." Wer Gottes Botschaft nur hört, das ist Vers 23, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut, er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. You're deceived because the information you got did not do any real good in your life und du, äh, du äh, äh, betrügst dich selbst, denn die Information, die du bekommen hast, hat keine Auswirkung in deinem Leben. Maybe you hear God's word and it's convicting you about sin in your life. Und vielleicht hörst du das Wort Gottes und du hörst über Sünde in deinem Leben. But if you don't take any action, aber wenn du keine dementsprechenden Handlungen setzt, um es zu stoppen, then you're deceiving yourself. Dann betrügst du dich selbst. be no change. Da wird keine Veränderung sein. You can't continue in sin. Du darfst, du kannst nicht in Sünde weitermachen. You see, when we hear God's word and it tells us to change something, we got to act upon it. Und wenn Gott uns etwas sagt durch das Wort Gottes und uns verändern möchte, müssen wir es tun. What is God telling you in your life? Was sagt Gott dir in deinem Leben? Are you hearing? Hörst du? Are you willing to obey? Bist du bereit zu gehorchen? We see the great benefits of those who hear the word of God and act upon it. Und wir, wir hören und sehen die großen, äh, den großen Segen von Menschen, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Let's read James chapter 1 verse 25. Lasst uns jetzt im äh, Jakobusbrief im ersten Kapitel Vers 25 lesen. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it. This is talking about the Bible, the Word of God, and is not a forgetful hearer, but a doer of the Word, of the work. This one will be blessed in what he does. Ganz anders ist es dagegen bei dem, der nicht nur hört, sondern immer wieder danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes Gesetz, das vollkommen ist und frei macht. Er ist Glück, er kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Do you want to be blessed in what you do? I'm sure you do. Willst du gesegnet werden in dem, was du tust? Ich bin sicher, du willst. Then you need to be a doer of the word of God. Dann musst du ein Täter des Wortes Gottes werden. I love the example we get in the book of Acts of the Bereans. Und ich äh, liebe das Beispiel, was wir in der Apostelgeschichte bekommen. Let's turn to Acts chapter 17 verse 11. Und gehen, äh, gehen wir jetzt zur Apostelgeschichte 18. And we see these Bereans, how they received the preaching of Paul and Silas and, and how they would then read and study the scriptures to check them out. <clears throat> Und da sehen wir, it says that they received the word with all readiness, with a great eagerness, and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Es geht hier uh, in Korinth So blieb Paulus noch anderthalb Jahre in Korinth. Er unterwies dort die Menschen und erklärte ihnen die Botschaft Gottes. You know, that's a great example that they give us. Und es ist ein großes äh, Vorbild, das sie uns gegeben haben. Even these teachings that we are giving you. Auch diese Lehre, die wir dir geben. Just don't take our word for it. Uh, nimm nicht unser Wort. Uh, Go to the scripture. Geh selbst ins Wort Gottes. Check out and see if what we're saying matches the word of God. Und überzeug dich selbst, dass das, ob das, was wir sagen, mit dem Wort Gottes übereinstimmt. The Bereans were checking what Paul and Silas were teaching and seeing that it confer it conformed to the word of God. Und diese Menschen, von denen wir gerade lesen, die haben gehorcht und gemäß des Wortes Gottes gehandelt. When you have that attitude and behavior, you won't be quickly deceived and you'll be blessed. Wenn du diese Art von uh, Einstellung hast, dann wirst du nicht dich selbst betrügen, sondern du wirst gesegnet. And I also love their attitude. They, they looked at the word with a great eagerness to obey. Und die haben die Botschaft Gottes mit äh, großer, ja, sie wollten einfach nur gehorchen. Question number five. It says, if we call Jesus our Lord, what should we do? Luke 6:46. Und wenn wir äh, wenn wir Jesus unseren Herrn nennen, was sollen wir dann tun? Das ist in Lukas 6:64. Uh, Jesus is saying there, but why do you call me Lord, Lord and do not do the things which I say? He's implying that you are to obey and put his teachings into practice if you call him Lord. Ja, und äh, hier heißt es im äh, Lukas Evangelium 6, 46. Warum nennt ihr mich dauernd Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage? Wisst ihr, mit wem ich einen Menschen vergleiche, der meine Worte hört und danach handelt? Er ist wie ein Mann, der sein Haus bauen wollte und so weiter. Am festen Fundament. This is a great challenge to each one of us. Das ist eine große Herausforderung für uns alle. Are there any areas in your life where you are not obeying Jesus? Gibt es da Gebiete in deinem Leben, wo du Gott nicht gehorchst? You claim to say, Lord, Lord, but are you willing to obey? Sagst du, Herr, Herr, aber bist du bereit zu gehorchen? What's that area of your life that you're keeping private and hidden? Was ist, was ist das Gebiet in deinem Leben, das für dich privat ist und wo Gott keinen Zugang hat? You're saying, Lord, you can, you can have all this other part of my life, but this area, I'm not willing to release. Why? Why not? Du, kann, du kannst sagen, Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben, aber das Gebiet, da bitte pfusch mir nicht rein. Surrender it today. Übergebe es heute. Do it now. Mach es jetzt. Say, Lord, I surrender this area of my life. Sag, Herr, ich überlasse dir dieses Gebiet meines Lebens. I'm willing to obey you. Ah, ich bin bereit zu gehorchen. Not 90%. Nicht 90 Not 99%. Nicht 99 100 If you do that, you're going to be so blessed. Und wenn du das machst, you're going to have victory. Du wirst Sieg haben. You're going to be an overcomer. Du wirst ein Überwinder sein. You're going to do amazing things if you'll surrender fully. Und du wirst unwahrscheinliche Dinge tun, wenn du dich ganz Gott hingibst. Let's describe. The Bible describes the man who hears or the person who hears the word and puts it into practice. Und jetzt lass uns lesen, äh, was, dem Mensch, was mit dem Menschen geschieht, der das Wort Gottes hört und in die Tat umsetzt. Luke chapter 6, verse 46 to 48 says, But why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? Whoever comes to me and hears my sayings and does them, I will show you whom he is like. Jesus says, verse 38, 48, He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently against that house and could not shake it, for it was founded on the rock. Im Lukas Evangelium 6, 46 und folgende, warum nennt er mich dauernd Herr? wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage, wisst ihr, mit wem ich meinen, einen Menschen vergleiche, der meine Worte hört und danach handelt? Er ist wie ein Mann, der sich ein Haus bauen wollte. Zuerst hob er ein, eine Baugrube aus, dann baute er die Fundamente seines Hauses auf felsigen Grund. Als sein Unwetter kam und die Fluten gegen das Haus brandeten, konnten sie keinen Schaden anrichten, denn das Haus war auf Felsengrund gebaut. When you hear the word of God, if you will commit to put it into practice, you will be on a firm foundation. Und wenn du das Wort Gott hörst, Wort Gottes hörst und es tust, wirst du auf einem festen Fundament sein. When the storm of life comes, not if, but when the storms of life come, you will stand firm. Und wenn der Sturm des Lebens kommt, dann wirst du stehen auf dem Felsen. Are you finding yourself on shaky ground? findest du dich oder befindest du dich oft auf sehr wackeligem Boden? Like du hast das Gefühl, das Fundament unter deinen Füßen bricht auseinander. Well, Und dann gibst du das Wort Gottes nicht oder lebst das Wort Gottes nicht aus. You're like the person in Luke chapter 6 verse 49. Du bist wie eine, ein Mensch, der äh, von Lukas Evangelium 6:49. Jesus says, But he who heard and did nothing is like a man who built a house on the earth without a foundation, against which the stream beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. <clears throat> Wer sich meine Worte allerdings nur anhört, das ist äh, Lukas 6, 49 und folgende, und nicht danach lebt, der ist wie einer, der beim Bauern auf das Fundament verzichtet und sein Haus auf weichen Boden baut. Bei einem Unwetter unterspülen die Fluten sein Haus, es gerät aus allen Fugen und stürzt krachend ein. Are the storms of life attacking you right now? Sind Stürme jetzt gerade, die dein Leben attackieren? Do you feel like the floods are coming against you? Hast du den Eindruck, ein Strom kommt gegen dich? And if you do, Ah, wenn das so ist? Are you on a firm foundation? Bist du auf einem festen Boden? If you're not, if the ground feels shaky under you, aber wenn der Boden unter dir wackelig ist, your life is falling apart. dein Leben fällt auseinander. There's hope, it's not too late. Es gibt Hoffnung, es ist noch nicht zu spät. Begin to obey God's word. Beginne dem Wort Gottes zu gehorchen. Start reading the Bible and doing what God is telling you to do. Fang an, das Wort Gottes zu lesen und tu, was das Wort Gottes dir sagt. Believe in Jesus. Glaube an Jesus Christus. Put your faith in him. Gib deinen ganzen Glauben in ihn. Setz ihn auf ihn. Be in fellowship. Bleib in Gemeinschaft. Pray. Bete. Give. Gib. Do the things that Jesus is telling you to do. Und tu das, was Jesus dir sagt, dass du tun sollst. Stop sinning. Hör auf zu sündigen. And you will find your foundation becoming firm. und du wirst erkennen, dass dein Fundament sehr stark wird. You know what real disciples do? Weißt du, was echte Jünger tun? Let's look at John chapter 8 verse 31. Lasst uns jetzt Johannes 8 uh, äh, anschauen, uh, äh, 31. Jesus said to those who believed in him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Jesus sagt im Johannes Evangelium 8:31 zu seinen Jüngern: zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann gehört ihr wirklich zu mir. So real disciples, they obey Jesus. Echte Jünger gehorchen Jesus. Full obedience. In vollem Gehorsam. Do you know partial obedience is the same as disobedience? Halbe Gehor halber Gehorsam ist gleich wie Ungehorsam. Has God told you to do something and you just did part of it? Und wenn Gott dir etwas sagt und du machst nur die Hälfte, you haven't been faithful. dann bist du nicht treu gewesen. You haven't done it fully. Dann hast du es nicht voll gemacht. Well, that's not good. Das ist nicht gut. That's partial obedience. Das ist halbe halber äh, Gehorsam. Jesus is looking for full obedience. Und Gott sucht Menschen, die ihm hundertprozentig. You want to reap the benefits. Und du und du dann auch den vollen Segen bekommst. Give yourself fully to obey. Gib dich selbst hundertprozentig dem Herrn. You know what the truth will do for your life? Weißt du, was die Wahrheit in deinem Leben bewirken wird? It will set you free. Er wird dich freisetzen. John chapter 8 verse 32. Johannes 8, 32. And it says, And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Und dann heißt es in Vers 38 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien oder freimachen. Don't you want to be free of all those things that are holding you down? Möchtest du nicht frei werden von all dem, was dich äh, nach unten zieht? Obey Jesus. Gehorche Jesus. It's that simple. Es ist so einfach. And you say, well, what is Jesus telling me to do? Aber was sagt Jesus, dass, er, dass ich tun soll? Read his word, he'll tell you. Lese sein Wort und er wird zu dir sprechen. Question number 10, our last question. It says, Die letzte Frage, er Nummer 10. It says, what is the proof of our love for Jesus? Was ist der Beweis für unsere Liebe zu Jesus? Do you think it's just saying I love Jesus? Ja, heißt es nur, einfach nur sagen, yeah, I love you, ich liebe dich, Jesus. Is it just saying I, I go to church, I'm a Christian? Oh, du sagst, ja, ich gehe in die Kirche, ich bin Christ. I gave some money one time for a charitable cause. Ich habe einmal eine gute Spende gemacht für eine für ein gutes Werk. Is that really proof of your love for Jesus? Ist das schon dein Beweis für die Liebe für Jesus? Well, Jesus has challenged us in John chapter 14 verse 21. Und uh, im Johannes Evangelium 14:21. He says, "He who has my commandments and keeps them, that means obeys them, is the one who loves me." Da heißt es im Johannesevangelium 14, 21, wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich. In Vers 23, Jesus says, if anyone loves me, he will keep my word. That means you will obey his teachings. Ja, und dann heißt es im Vers 23, ihm <clears throat> antwortete Jesus, wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich ihm gesagt habe. Say this with us. Sag das jetzt mit uns. Word, ich will ein Täter des Wortes Gottes werden, nicht nur ein Hörer. Ich hoffe, dass du da dazu stehst. Continue to follow Jesus. Geh mit Jesus weiter. Continue to read his word. Lies sein Wort. And then obey what he's telling you. Und dann gehorche, was er dir sagt. You will find a blessed and productive life. Und du wirst ein sehr gesegnetes, produktives Leben finden. If you have uh, some comments or some questions, just write them below. Und wenn du kom äh, einen Kommentar hast oder Fragen, schreib es unterhalb jetzt. Äh, schick uns deine Fragen. We love to hear from you. Wir hören gerne von dir. And we are here for you. Und wir sind hier für dich da. Thank you for joining us in this study. Danke, danke, dass du uns jetzt zugehört hast.